两倍。两倍。 三倍，五条，二条，两倍，五条，三倍，五条，两倍八万，三倍。

两倍，四倍，六倍，两倍。 两倍。 中，两倍，三倍，八万，两倍，红条？三倍。 两倍，红，第二条。三倍。啊。两倍。 选择三倍红叶汁儿，五倍五条，两倍。 倍，两倍。 三倍红中，五倍五条二条，五倍白板两倍五条，两倍东园一点红，两倍二全中，三倍也是。五倍前中，五倍。 准备。 两倍，从中四倍，哈哈，前奏六倍。 两倍，从中四倍，前中六倍，两倍，白板四倍，两倍。 四倍，五条；六倍，八瓦；二条，两倍，红叶汁；三倍。 吃一个嘛。